बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपने आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग में काफ़ी बिजी हैं बींग ह्यूमन की तरह बींग स्ट्रॉन्ग नाम के फिटनेस इंस्ट्रूमेंट को प्रमोट करने के लिए सलमान खान शुक्रवार को मुंबई में प्रमोशन इवेंट में पहुंचे इस दौरान सलमान खान ने जिम में कुछ इस अंदाज में बेंच प्रेस किए कि हर किसी के होश उड़ गए सलमान खान ने एक दो या दस बेंच प्रेस नहीं बल्कि सत्तर से अधिक बेंच प्रेस कर डाले इसका वीडियो को सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है